Napoli è ingombrante, Napoli è una di quelle metropoli che lascia il segno a chi la visita. La cosa unica di Napoli è questa capacità di sapere accogliere. Eh, diciamo che siamo dei meravigliosi bastardi, cioè abbiamo un sangue ricchissimo di contaminazioni e vivere a Napoli è impossibile vivere con discrezione. Perché noi andiamo negli altri posti, nelle altre città, e andiamo sempre carichi di entusiasmo. È vero o non è vero che dopo due o tre giorni, questo fa parte sempre dello status mentale napoletano, dice ma non mi firesta volesse tornare a casa. Napoli è anche questo, questa energia che vuole contagiarsi delle conoscenze degli altri popoli, ma vuole sempre comunque rifiltrarle attraverso il suo orientamento perché Napoli è così, perché Napoli è contraddittoria, perché Napoli è bianco e nero, è, è chiaroscuro, ma d'altra parte se uno non scende proprio agli inferi e, e vede le tenebre, come fa ad apprezzare la luce? No? Numero 27, ci vediamo dopo. Va bene, numero 27, ciao. Ci vediamo e arrivederci. Io la mattina lascio, lascio questo attrezzo pubblico e mi dedico sempre un po' pure per il sociale, per la città. Molte persone mi chiedono, vogliono essere aiutati in piccoli problemi e io onestamente mi do da fare. Infatti io sto da parecchio, questo ragazzo vuole qualche numero, vieni qui che te lo do il numero, dove scappi? Se ne è scappato. Eccoci qua, più o meno a quest'ora iniziano le riprese in esterno di un posto al sole. Questo è il famoso castelletto, là dietro vedete si affaccia il Vesuvio che è protagonista con noi di questa serie, come è protagonista tutta Napoli. Anzi diciamo che il valore principale di questa serie c'era proprio il fatto di essere girata a Napoli, non si sarebbe potuta fare altrove. Io sono mancato vent'anni da Napoli, ma tornando mi sono reso conto che non avrei potuto vivere altrove, cioè ho vissuto un po' dovunque, ma gli stimoli che arrivano qua, infatti pure qua se bisogna iniziare a girare alle 7, io devo uscire alle 6, devi prevedere il quarto d'ora di chiacchiere al bar, il quarto d'ora di persone che ti fermano, che poi non solo ti fermano, non come Patrizio, ma come Raffaele, quindi vogliono scherzare subito a prima mattina col freddo o le cose, subito ti richiedono di essere simpatico, allegro, comunicativo, guai se io sto serio o eh, nervoso, cioè la gente rimane malissimo, quindi questo mi induce ad avere un, un buon umore per forza. La cosa unica di Napoli è questa capacità di sapere accogliere. Eh, diciamo che siamo dei meravigliosi bastardi, cioè abbiamo un sangue ricchissimo di contaminazioni. Insomma, io non saprei vivere altrove. Questa è la mia città. Doors opening. Eccomici questa prima assaggiare qua. Allora, birra. E acqua. Affonso, dammi un po' una mano, Ecco qua. Hai a Ormai vivo a Londra da più di sei anni. Sono fiera, contenta dell'esperienza fatta, del, delle opportunità che mi sono state date, della capacità di parlare una nuova lingua, di tutte le persone che ho conosciuto, perché comunque noi napoletani abbiamo la, la capacità di sentirci a casa anche se non siamo a casa. Buongiorno! Pasquale, ci sei? Ehi, bella! Che ci dice? Bene, bisogna però di un caffè. Un caffè subito. Grazie. Stasera c'è la partita, eh? Eh sì, Mi lo raccomando. so. Ci sono, componente. Eh, bella, allegra, sotto... Carica, carica. Carica, esatto. Carica, carica. Grazie alla mia napoletanità, devo essere sincera, riesco sempre a portare un po' di Napoli io dico proprio tutti i giorni, nella mia capacità di sopravvivere comunque in un paese straniero, però eh, Londra non è Napoli, <laughs> diciamocelo chiaramente. Il napoletano all'estero è orgoglioso, l'altro giorno ho incontrato un maestro della tradizione della musica napoletana che mi raccontava che quando lui va a fare i concerti in giro per il mondo la gente ci dice uh, oh, ma hai torti schiaffa faccia, cioè come se quando c'è qualcosa di positivo di Napoli toglie quella patina di negatività eh, che certe volte circonda l'essere napoletano, in realtà ci sta molto pregiudizio sulla nostra città anche all'estero. Se non fossi stato napoletano doc non potevo mai resistere a fare il sindaco in questo momento storico tra tante difficoltà, tanti ostracismi, tanti ostacoli e si pensa che le cose positive della nostra città siano solo, non so, il Vesuvio, la pizza, il mandolino, non è così. Con ci guarda la coppa, sicuramente risulta ridicola con tutte queste velananze all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. La voce, la parola e il suono mi accompagnano costantemente tutto il giorno. Napoli è una casa madre, è un punto da cui si parte e si ritorna inesorabilmente. È naturale che in questo processo di, di rapporto costante con la casa madre è fondamentale la consapevolezza della propria identità culturale. Noi da sempre parliamo di, di di scambio, di contaminazione. Napoli vuole una contaminazione felice, nel senso vuole essere cosciente della propria identità. Io dico, siamo coscienti della nostra identità. Da questo, secondo me, ne nasce una contaminazione felice, quindi non più colonizzazioni, né culturali né colonizzazioni in genere. Napoli è anche questo, questa energia che vuole contagiarsi delle conoscenze degli altri popoli, ma vuole sempre comunque rifiltrarle attraverso il suo orientamento. Essere napolitani vuol dire essere, essere questo, cioè avere voglia di andare e di ritornare. Essere napoletani vuol dire voler conoscere le cose che esistono nel mondo, ma filtrarle sempre attraverso il, il proprio modo di, di, di, vivere e di sentire le cose. Essere napoletano e, e non esserlo anche, nel senso di mettere in discussione questo, questo stato di coscienza. Ma essere napoletano innanzitutto è l'orgoglio di avere una radice molto forte e questo secondo me è una cosa importante che noi viviamo costantemente ogni giorno. Se, se Napoli è la mia casa, se Napoli è la casa mia, è l'Italia a casa mia. si l'Italia è a casa mia, l'Europa è a casa mia. si l'Europa è a casa mia, o mare a casa mia. E se mare a casa mia, il continente è a casa mia. Ma se loro sono a casa mia, la terra a casa mia, o mondo è a casa mia. E se un a casa mia, l'universo universo a casa mia, Napoli è a casa mia. La moda è sempre stata la mia grande passione. Ehm, da piccolina ero già una ragazza molto estrosa e fuori dalle righe. I miei genitori dicevano che non c'era futuro per me qui a Napoli, quindi volevano che io facessi tutt'altro. E invece no, li ho fatti ricredere e attualmente a Napoli sto creando una mia realtà. Essere una designer a Napoli. Ehm, odio amore per questa città Devo dire la verità, quando ero più piccola non l'apprezzavo, attualmente l'apprezzo molto di più e ehm, ti dà molte occasioni se le sai cercare. Dolce Gabbana, Riccardo Tisci e anche all'epoca grande Gianni Versace hanno, mm, si sono ispirati a questa città sia per le loro opere che per la messa in scena delle loro sfilate e eh, di vari shooting. Questa città eh, ha una rarità e un'unicità eh, che le altre città per me non hanno, non posseggono perché abbiamo soprattutto grande cuore e mm, ci mettiamo il cuore in quello che facciamo e non è una banalità ma è davvero quello che penso. Prego, prego! Ascoltate, voglio! Quanti ne siete? 20! 20? A Roma me! Ma non l'ho organizzato un marino, signori, così! Ascoltate, prego! Io voglio spaghetti al pomodoro fresco e uno alla all'anerano che li dividiamo tutti e tre. All'anerano, una pasta e patata e un fruttino. La cosa che io faccio da napoletano parlo solo in napoletano per la giornata. <laughs> io pure, io alterno, alterno perché avendo la possibilità di comunicare a molte persone che mi seguono sui social, alterno con grande orgoglio parlo in napoletano perché sappiamo bene che è una lingua e mi piace parlare napoletano e traduco anche per quelli che non lo conoscono. E oggi io mi canto. Io canto. Ah, io, io canto, quindi Dio mi ha dato un dono meraviglioso che è il canto e quindi do espressione alle mie emozioni con la lingua più bella del mondo. Napoletano. Vero. Ok, facciamo una cosa. Compito tu, chef. Ne assaggi prima che la tieni è più bella. Gesù, che buono. Va bene così, grazie. Maronna. Il fatto, sai che cos'è? Io ad esempio e mio marito, amo, allora adesso basta, sono passate feste di Natale, non dobbiamo mangiare più. Marchigiate si passa a patano, voglio, non mangiate più. Che si può mangiare, lasciamo che. Dammi i piatti. Nascere a Napoli ti dà la possibilità di riempirti già la pancia, come si suol dire, no? Tu già stai sazia, Bravo. andrai altrove, vedrai dei posti, la curiosità c'è, però non è che tu torni a Napoli e dici è, della, è la più bella del mondo perché ci sei nato, ma perché a conti fatti quello che rappresenta questa città non è solo una bellezza paesaggistica. Il fatto è che poi quando vai da un'altra parte, io viaggio un po' per lavoro, un po' per piacere, quando vai da un'altra parte e ti dicono, ad esempio sono stato a Miami, mm. Miami è bellissimo. Quando sono arrivato a Miami, a questo è Ocean Drive, io mi sono guardato intorno alla città e poi... Perché noi andiamo negli altri posti, nelle altre città, e andiamo sempre carichi di entusiasmo, sì c'è un'accoglienza, però noi ci aspettiamo quell'accoglienza, hai capito? Oh, questa, cioè noi andiamo questa, carichi questa. Di, eh, di, aspettative, di entusiasmo. E, è vero o non è vero che dopo due o tre giorni, questo fa parte sempre dello status mentale napoletano, Dice, ma non, non mi firesta, volessi a casa. Aspetta, ah, qual è la prima cosa? O mangiare. O mangiare. <laughs> Eh, non, mo che torno, mangia, mangiano piatti. No, non voglio essere semplice. No, ma pure, pure, mo che torno, mangia, mangiano piatti pasta oppure mangia via il caffè. Pure i rumori, voglio. I suoni, gli odori. Noi viviamo nello stato dell'abbandono, cioè questa è una città che ha le sue piaghe, ha i suoi buchi, lo ha veramente, non è che no, se l'hanno mandata. Però, però eh, perché? perché, far vedere solo quello? Perché far vedere solo i buchi e le piaghe di questa città? In tutti i paesi c'è un senso di appartenenza, ma qua c'è un senso di appartenenza proprio, eh, te la dico in napoletano, come, come question me, e quindi in questo caso la sento mia, la sentiamo nostra ed entriamo veramente in difesa per lei. Ok. Due insalate di rinforzo, due uh, eh, suffoli per non mi mettere da suosa. Poi un po' di 5 salsicce, il castagno da raccomando della grit, fatta fotografia, fatte le fotografie soprattutto della, delle olive, della composizione e il pomarello un po' più rosso, troppa ti racconto un aneddoto molto, molto semplice e molto piacevole. 7-8 mm, anni fa, sai, si parlava di crisi, l'Italia è in crisi, questo, quell'altro, al che eh, venne un, un, un giornalista milanese e mi chiese, senti, come supererete la crisi? Facci scusami, ma per noi è congenita. Noi siamo da 30 anni in crisi, sono nati in da crisi <laughs> praticamente. Quindi è come se già avessi gli anticorpi ed ero già preparato proprio per questo mio modo di essere, il mio modo di essere napoletano, che già ti pone, forse per certi versi, in anticipo agli altri perché vivi in una società dove ti fai eh, forza a, a spintoni, dove l'idea nasce nel quotidiano. Mio padre, penso bene, di mettere sul presepe una figura di attualità che era quella dell'allora giudice Anto Antonio Di Pietro. Fu talmente tanta la richiesta da, da lì nacque il pastore di attualità e ben vengano pastori così perché oggi sia a San Gregorio almeno vengono ancora tante persone, soprattutto persone giovani si sono avvicinate al presepe perché c'è stata questa sorta di evoluzione presepiale. Quindi si passa dalla tradizione dove c'è la Madonna San Giuseppe e alla continuazione con questi pastori nuovi. Io ho un figlio, il mio più grande sogno, ma non lo dirò mai a lui apertamente, è quello che lui continua, continuasse questa tradizione. La napoletanità mh, mm, mi sembrerà strano, è un modo di vivere, un modo che sicuramente è come se Napoli fosse una sorta di palestra dove tu ti alleni e questa sorta di allenamento ti consente di farti degli sforzi fisici, così la vogliamo definire. Napoletanità. A me non piace proprio questa parola. A noi napoletani, Napoli è piena, la tradizione ci sovrasta, abbiamo una tradizione infinita, abbiamo una storia alle spalle, però molte volte questa tradizione viene, viene um, resa sbilenca dalla convenzione. Quindi bisogna liberarsi dalla convenzione per affidarsi alla tradizione e tradirla in maniera contemporanea. Anche Gomorra, che eh, eh, la cui eh, è diventato lo stereotipo quasi della polemica, no? eh, Gomorra racconta la Napoli, eh, la parte peggiore di Napoli, Gomorra racconta una parte di Napoli, una parte che esiste. Perché Napoli è così, perché Napoli è contraddittoria, perché Napoli è bianco e nero, è, è chiaroscuro, ma d'altra parte se uno non scende proprio agli inferi e, e vede le tenebre, come fa ad apprezzare la luce? E ogni volta che che Napoli viene raccontata attraverso le sue miserie piuttosto che attraverso i suoi splendori, e sicuramente Gomorra racconta le miserie di Napoli, ogni volta che quindi si mettono le mani in una ferita, questa ferita, questo, questa narrazione, questo racconto diventa monito e incantamento. E niente, niente mi ha domandato, nulla. Ha già visto che cose quando cercano centro loro? Trovano un vacante. È un dolore a vacante per l'aria senza gente. Mi sa tutta che sta gente pure ha già sentito. Eppure loro l'uocchia, 1799 miei, sentetano all'unisono. Ma era giorno, era mezzanotte, quando annurro, senza un velo all'anima, scuorno ci mettettano e guardavo cosa ancora. Questo apparente caos, questo caos eh, studiato, eh, ricercato, è in un certo modo un, eh, una volontà di rispecchiare un carattere della mia città, di Napoli. Ehm, a Napoli c'è di tutto e c'è di tutto da sempre. È un negozio di antiquariato messo su così come erano i negozi di un tempo, dove il cliente può entrare e può fare la sua scoperta. Eh, gli oggetti non sono mai sistemati Uh, come, come, oggetti singoli nelle vetrine chic, ma uh, c'è un apparente caos, questo caos dove si può uh, rintracciare il proprio oggetto, il proprio frammento di bellezza eh, un po' quello che poi ritroviamo nelle case napoletane, oggetti eh, inglesi, oggetti francesi, spagnoli, orientali, eh, sud eh, europei come nord europei, norvegesi, austriaci. Eh, Napoli è stata sempre una città di transito e qualsiasi cultura, qualsiasi civiltà che è passata per Napoli, qualcosa ha lasciato e qualcosa, eh, e qualcosa ha preso una città che, che, a volte fa sognare e, e, ci fa sognare per quanto riguarda il nostro lavoro con l'oggetto antico, con l'oggetto antico ci fa viaggiare. Uh, il progetto Arrevoto tende proprio a mm, far partecipare sia i ragazzi del centro che i ragazzi di eh, Scampia, delle periferie di Napoli, proprio insieme. Guarda che loro sono stati bravissimi, eh, vanno fatta tutto quanto. Ah, Noi veniamo qua perché ci piace molto fare teatro, siccome che veniamo da un quartiere piccolo, povero di Secondigliano, eh, non ci sono molte porte aperte, quindi abbiamo deciso di eh, intraprendere la nostra strada vacellare il voto. Ma? Ma? Ma? Ma? Ma? Ma? realtà il teatro ci aiuta anche a vivere perché il teatro a chi piace è vita, è essere se stessi, essere spontanei. Quando sali su un palco, come il palco di Arrevoto, eh, ti senti libera di esprimere te stessa, eh, come esprimere le tue opinioni, senza paura che qualcuno ti possa bloccare. Il teatro è come se tu stessi su una striscia e sai sempre che non potrai mai cadere, perché lui ci mantiene fermo lì su un punto fisso e ci porta ad andare avanti. Per noi il teatro è vita, è vivere, non abbiamo bisogno di nient'altro, ci basta lui. Ci saranno più soli gialli che soli rossi. Ci saranno più soli gialli che soli rossi. Lavorare per me in questo progetto, in questo laboratorio, specialmente a Scampia, che è la mia casa dove sono nato e cresciuto, non può farmi altro che gioire e vedere gioire ragazzini che eh, no, non hanno possibilità, ma non conoscono forse altre strade, che questa è la strada della cultura, non è detto che possano innamorarsi anche loro del teatro o di qualche altra attività culturale e quindi cambiare sorti al proprio destino speriamo di andare avanti nel teatro e di continuare questa strada che abbiamo intrapreso. E ovviamente speriamo di continuare a recitare per Napoli, visto che per il Napoli è fondamentale. Signori andiamo su, andiamo su, iniziamo, iniziamo. Merda, merda, merda! Ma anche se io non sono nato a Napoli, eh, vivo da sempre qui, è come se lo fossi nato negli anni 60, inizio anni 70, papà ha avuto una grandissima occasione, quella di eh, cambiare la sua vita eh, negli Stati Uniti, ma era così forte il legame con la città, così forte l'amore per la sua famiglia che è tornato un'altra volta a casa e quindi ha costruito il suo cammino qui, ha avuto un grande successo. Napoli mi ha, mi ha sempre regalato più di quelli che ho donato a lei i miei figli crescono qui e noi siamo tutti orgogliosi di essere napoletani. Napoli è ingombrante, Napoli è una di quelle metropoli che lascia il segno a chi la visita. È bello, è bello far vedere chi siamo, forse per questo che la gente in questo momento sta venendo a Napoli. Io mh, leggevo poco tempo fa una cosa in cui parente si parlava eh, del, è un articolo di, di, di, di, un giornale di tanti anni fa, penso inizio secolo scorso, e parlava di come Napoli e Parigi erano le capitali culturali d'Europa. Londra al confronto era provinciale. E come si dice a Napoli, chiude a fornire la carne sotto e mancare una coppa. Perché forse non siamo stati capaci di tenerla quella cosa, di di avere quella, quella, quella, quell'attenzione e quella considerazione che magari forse gli altri hanno e che noi abbiamo perso. Purtroppo con il mio rammarico non c'è più quella napoletanità che era sinonimo di fantasia, che non è altro che la sublimazione dell'intelligenza. Io ehm, vado sempre a Londra, adoro Londra ehm, tantissimo perché credo che sia veramente la capitale della cultura e del teatro e vedo questi musical che stanno per decenni nei teatri. A Napoli non c'è un teatro che faccia uno spettacolo destinato ai turisti, che racconti la storia di Napoli anche a livello musicale, perché si sa, le canzoni napoletane sono internazionali perché sono conosciute in tutto il mondo, anche al teatro. Il teatro a Napoli era tanto tempo fa, era una fucina di attori, di, di, di... stiamo perdendo questo gusto del teatro. Perché? Napoli, eh, dicono che Napoli è bello perché è baciata dal sole, ma io credo invece che Napoli è bello pure di notte, perché la notte è come se, come dire, la mattina c'è un, un pezzo rock, che ti parte proprio nel tuo DNA. La sera magari ci può stare pure una samba, magari ci può stare una beghin che ti accompagna. Vai, va, vai, vai, vai, va, vai, vai, vai, va, va. Vai, va, vai, vai, vai, va, vai, vai, vai. Poi bello, dimmi. Fammi, fammi, un bel caffè. Sì, caffè ho avuto una giornataccia, guarda, sto proprio stanchissimo, ristretto, è eh, molto ristretto. Ristretto perché immagino hai bisogno di svegliarti. Sì, sto eh? stanchissimo. Eh, ed è sbagliato perché tutti quanti pensate così, se vuoi svegliarti devi prendere un caffè lungo. Ma scusa, lo dice stesso la parola, ristretto, quindi più concentrato, quindi più no, forte. signore, ristretto e sotto estratto, c'è meno caffeina. Sotto? So, sotto estratto, hai bisogno di più caffeina, quindi un caffè lungo ah. devi avere, lungo, lungo. Serve quello per svegliare, sempre il solito napoletano, caffè ristretto. Vabbè, calmati, stai calma. Eh. eh tu l'hai preso il caffè lungo? Eh, Io ne ho presi quattro. Si vede, si eh, vede. Fai presto presto che, ho fatto tardi, pure questa sera litigo con Sabrina. Sempre lo stesso problema. Sempre per quella cosa. Io tutte le sere passo per piazza Plebiscito. poi ma come si fa? Io mi incanto, devo restare mezz'ora così in adorazione di piazza Plebiscito. L'altra notte, l'altra notte mi sono ritirato all'una e mezza. Ma sentire a me? Sì. Vuoi crescere? Sì. Te ne devi andare da Napoli. Napoli è troppo potente, ti, ti, ti, ti incanta troppo, vuoi essere in orario, vuoi, non lo vuoi litigare con Sabitri, devi andare da Napoli. Quindi io per crescere me ne devo andare da Napoli? Sì. Preferisco restare bambino, Paco. Fammi il caffè. Napoli è una città che sa, sa, offrirti tante cose, sa donarti tante cose. Quello che vuoi, quello che vai cercando, Napoli ti dona. Se vai cercando, non so, eh, il casino, il rumore, ci sta, ma è una città che sa regalarti anche dei silenzi meravigliosi. È una città che forse è unica in questo. Non credo che mi sto sbilanciando. Vabbè, io bevo comunque. A voi? Sì, Napoli ha questo potere, ha questo potere di inebriarti, ha questo potere di stonarti, eh, però c'è un problema, è che Napoli è, ha questa cultura meravigliosa, ma allo stesso tempo ha, è anche schiava di questa cultura meravigliosa. Un esempio semplice e stupido è stato quello del caffè sotto del caffè ristretto che è tipico napoletano. Ecco, il caffè tipico napoletano è probabilmente uno dei caffè qualitativamente parlando peggiori, perché parliamo di caffè robusto, poco arabico, molto ristretto, poco aromatico. Ma è quello più venduto <laughs> probabilmente al mondo e quindi di conseguenza siamo schiavi della nostra cultura e quando si parla di provare un caffè diverso, un caffè che sia magari, eh, che sia magari lontano dalla cultura napoletana, ecco lo scandalo, non sei un vero napoletano. Napoli è meravigliosa ma deve comunicare. Fare questo mestiere è un privilegio perché hai la possibilità di parlare con mille persone al giorno e queste mille persone al giorno ti, ti danno un'esperienza in più e questa esperienza poi la fai tua, la fai tua e di conseguenza uh, ci lavori su. Ecco, forse per capire bene Napoli bisogna fare il barista. Porchetti e Sambuca! Porchetti e Sambuca, potenti! Porchetti e sambuca! Contentissimo, come la già Diamo questa, che ci siamo, ci state pure a mezzo qua, io amo questa! Voglio bene, quando è arrivato qua, mi ha detto una, voglio bene stop. Stop! Stop! Devo essere sincera, è più divertente quasi ti fare a Londra che a Napoli perché è come se entriamo in quel ristorante, nel ristorante e ci trasformiamo, cioè siamo letteralmente a Napoli, trasportati a Napoli in a blink of an eye. Il calcio a Napoli è una religione, eh, è l'unica grande metropoli italiana con una sola squadra di calcio e questo già ci fa capire molto. Per me è sempre stata una questione di identità, quando scende in campo il Napoli scendo in campo io, scende in campo mamma, papà, il fratello, la sorella, credo che questo sia il concetto che mi ha eh, sempre animato, anche nel raccontare il calcio, l'identità, eh, identità come popolo napoletano, come nazione napoletana, passano i presidenti, passano i calciatori, passano gli allenatori, quello che non passa è il concetto d'amore nei confronti della maglia azzurra. Vai Ciro, vai! vai. sappiamo in Italia come funziona. Noi abbiamo una squadra fantastica, veramente questi sono fantastici, però non l'apprezziamo. apprezziamo. Cioè, una squadra che al secondo posto fa 10.000 persone non, non, non va bene, non va bene. Cioè, quelli che vogliono questo testimoniano quanto grande sia il campo. Poi è, eh, è, eh, è l'unica squadra che sono, mi sembra un anno e mezzo, un anno più di un anno che non, che non perde in casa. Non lo dici. Ma... dice, però voglio dire, telecamera in alto! Essere napoletani è meraviglioso. Sempre e comunque, forza Napoli! 27, ci vediamo dopo. Va bene, numero 27, ciao.